السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي الكرام معكم الراقي حسن المغربي آه أنا الآن في آخر ليلة آه لي في آه الحرم المكي كما تشاهدون الآن هذا بيت الله الحرام أنا أقوم بطواف الوداع أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم يعني آه، هذا الإحساس إحساس أنك تغادر بيت الله الحرام لأرض الوطن إحساس جد صعب يعني وقوي شديد جدا أسأل الله عز وجل أن يديم علينا نعمه ويحفظها من الزوال أسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا من هذا المقام أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأسأل الله العظيم أن يتابع لنا بعد هذه العمرة بعمرة وحجة عما قريب استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته